Allahu Allahu Allahu Allah. Dan adalah berita gembira bagimu para syuhada dan betapa cemburunya kami yang belum menyusul. Saudara Muslim, mungkin ada orang-orang yang membenci Islam berfikir bahwasanya dengan menumpahkan darah kaum muslimin maka kami akan meninggalkan masjid kami akan goyah dan kami akan tinggalkan Al-Quran atau bahkan kami akan ketakutan dengan ancaman-ancaman seperti ini Demi Allah dari atas mimbar ini kami sampaikan bahwasanya kaum muslimin begitu tertumpah darah para syuhada tidak menambah kecuali keberanian pada mereka. Tidak akan menambah kecuali semangat kami memenuhi masjid. Tidak akan menambah kecuali kami kembali kepada kitab Allah Al-Quran. Dan kami, yakin, kami makin yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara ku iman. Mungkin sebagian keluarga korban bersedih. Bukan hanya sekitar di New Zealand. Beberapa waktu lalu kita lihat pembantaian umat Islam secara massal dibakar di Myanmar, di China, berapa banyak korban di Palestine dan sebelumnya Sarajevo dan beberapa wilayah-wilayah yang lain. Mungkin di mata sebagian keluarga mereka sedih, tapi di mata kami yang sudah memahami secara hukum syar'i ini berita gembira. Allah Subhanahu wa taala memilih para syuhada. Selalu dalam sejarah kata para ulama, peperangan jihad yang benar sesuai dengan Al-Qur'an yang sun dan sunnah dari zaman Nabi alaihi salatu wasalam, perang Badar, perang Uhud, Fathu Makkah, Hunain, dan peperangan-peperangan yang lain termasuk akhirnya adalah Tabuk sebelum meninggal Nabi alaihissalam. Peperangan dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin dan para khulafa-khulafa yang datang setelahnya sampai terakhir dinasti Utsmaniyah. Bahkan beberapa wilayah masih bergejolak seperti di Palestina beberapa tempat yang lain. Semua itu jumlah syuhada jauh lebih sedikit daripada jumlah yang hidup. Karena karena kata ulama, karena memang Allah memilih siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling layak mendapatkan mati syahid itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka seakan-akan pedang, tombak, anak panah dan peluru memilih siapa yang akan mendapatkan syahadat itu di perang Uhud, di perang Badar hanya 60 syuhada dari 314 orang di perang Uhud hanya 70 syuhada dari 700 orang kurang lebih 10% saja dan seterusnya sesemua peperangan dalam Islam umumnya syuhada lebih sedikit kata para ulama siapapun yang masuk di kancah jihad kemudian benar betul-betul dia niat untuk berperang maka pastikan dia tidak akan mati kecuali memang dia menginginkan syahada itu meninggalnya Abdullah bin Haram Amr bin Jamuh Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib dan beberapa sahabat Nabi Ridwanullah alaihim di perang Uhud karena mereka sudah bertekad dari malam harinya berdoa sepanjang malam tidak tidur berharap agar esok harinya mereka mati syahid. Orang-orang yang tidak meminta itu maka tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari satu sisi mungkin ada keluarga mereka yang merasa bersedih, tapi sisi yang lain kami cemburu melihat mereka kena telah mendapatkan syahadah. Betapa banyak yang Allah janjikan bagi para syuhada akan kita dengarkan pada kesempatan kita kali ini. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat dalam surah Al Imran ayat 133 dimulai dari situ sampai ayat 150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan Tuhan kalian. Kalau punya dosa segera taubat sebelum datang ajal dan menyesal dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya disediakan hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa surga kata para ulama di sini dikatakan kejarlah kata para ulama tafsir kejar apapun yang bisa membawa kau masuk ke dalam surga termasuk puncaknya adalah mati syahid di akhir hidup di ayat 134-nya alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal qadimin al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ciri mereka yang segera berlumba-lumba kepada ampunan Tuhan mereka dan surga di antaranya mereka sibuk menafkahkan harta mereka baik di waktu lawang di waktu lapang ataupun sempit kaya ataupun miskin mereka sibuk mengejar akhirat mereka dan orang-orang yang menahan amarahnya orang banyak memfitnah menggibah tapi dia justru mengontrol emosinya dan juga orang yang suka memaafkan orang lain maka Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Satu 135 nya والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون dan juga orang-orang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau dosa atau mereka menganiaya diri mereka mereka ingat kepada Allah lalu mereka segera memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui artinya taubatnya nasuha mereka taubat dari zina dari riba dari bohong mereka tidak mengulanginya lagi 136 ulaika jazaohum magfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin mereka itu akan diberikan balasan ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedangkan mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal 137 qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru fanzuru kaifa kana akibatul mukaddibin? sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah maksudnya peraturan-peraturan Allah siapa yang patuh selamat dan siapa yang durhaka akan dihukum Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi. Perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Ada Namrud di Babilonia, di Irak. Sampai hari ini Google tinggal diketik. Peninggalan Namrud akan keluar semua sisa kerajaannya. Fir'aun di Mesir. Dan sekian banyak kaum Ad yang ada <clears throat> di wilayah Irak. Dan juga masih ada peninggalan kaum Samud di wilayah Madan Saleh di Saudi. Allah SWT mengatakan selanjutnya ayat 138. Ada bayanun linnasi wahudan wa mu'idatun lil muttaqin. Al-Quran ini benar-benar penerangan bagi seluruh manusia bagi yang mau berakal dan membacanya dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa dan orang yang patuh lalu Allah sebutkan 139 ini yang saya ingin ditibratkan pada kejadian apa yang terjadi itu Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin janganlah kamu bersikap lemah Jangan justru dengan ancaman terorisme seperti ini lalu masjid jadi kosong. Kalian tidak mau baca Quran, justru ini untuk kembali kepada agama Allah. Dan jangan pula kalian bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, maksudnya orang-orang muslim, jika kamu benar-benar beriman. Allah mengatakan satu empat puluhnya iyam saskum karhun wakat masal kaum karhun mitru wadil kal ayam rudawiluha bainan nas waliyalam Allahul ladina aman wa yattakhid minkum shuhada Allahul hayyuhibbul zalimin yang jika seandainya di perang Uhud ayat ini turun pada perang Uhud seandainya di perang Uhud kamu mendapatkan luka hai muslimin sesungguhnya kaum kafir juga di perang Badr telah mendapatkan luka yang serupa dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dari orang-orang yang kafir dan supaya Allah mengambil dan memilih para syuhada dan Allah tidak menyukai menyukai orang-orang zalim -orang kata ulama tafsir khusus ayat 140 ini berarti orang-orang mati syahid Allah pilih secara khusus karena ikhlas niat mereka 141-nya وليمحص الله الذين wa yamhakal الكافرين dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka semua kejadian yang menimpa orang muslim apapun sifatnya akan jadi pembersihan dosa mereka dan Allah akan membinasakan orang-orang kafir 142 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Apakah kalian mengira kalian akan bisa masuk surga Padahal belum nyata bagi Allah Orang-orang yang berjihad di antara kalian Dan belum nyata orang-orang yang sabar Jadi Allah akan menguji siapa yang paling ikhlas Yang siap untuk membela agama Allah Maka Allah akan pilih mereka 143 Walakat Walaqad tamannawnal maut walaqad kuntum tamannawnal maut min qablu min qabli an talqaw faqad ra'aytumu wa antum tandurun. Sesungguhnya kalian mengharap mati syahid sebelum kalian menghadapinya. Sekarang sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya. Kata para ulama tafsir, pada saat Nabi SAW dan para sahabat pulang dari perang Badar, maka seluruh orang-orang yang selamat dari Badr bercerita bagaimana malaikat hadir di perang Badr, bagaimana para syuhada tersenyum, bau badan mereka mengeluarkan bau yang sangat wangi pada saat mereka meninggal. Maka sahabat-sahabat yang di Madinah penasaran dan pada saat terjadi perang Uhud, Perang Badar tahun 2 Hijriah, Perang Uhud tahun 3 Hijriah. Mereka semangat sambil mengatakan, Ya Rasulullah, kami pun ingin mati syahid. Pada saat terjadi Perang Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka. Di awal peperangan mereka menang, di tengah-tengahnya mereka dikalahkan. Walaupun setelahnya di Perang Hamrat Asad, mereka memenangkan peperangan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu, banyak kesempatan untuk mati syahid. Orang-orang kafir tinggal menusuk orang-orang muslim, bahkan memutilasi mereka. Allah mengatakan, bukankah dulu kalian mengharapkan mati syahid? Sekarang depan mata, kenapa kalian tidak buktikan itu? Lalu Allah mengingatkan satu empat empatnya. Tidak ada keraguan bagi seorang Muslim apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma Muhammadun illa Rasulun qad khalat min qablihi Rasul. Afa imma taqutil an qalabtum ala aqabikum. Wa ma yang qalib ala kibay fa lan Allah shay'a. Wa sayyidillahu shakirin Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang utusan Allah. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang utusan. Apakah jika dia wafat dan dibunuh, kamu murtad dan kembali ke agama lain? Nah, atau ke belakang murtad dari agama Islam barang siapa yang berbalik ke belakang murtad maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur artinya pada saat itu ada berita yang disebarkan oleh Ibnu Khami'ah seorang kafir naudzubillah yang telah membunuh Musab bin Umair radhiyallahu anhu dia menyebarkan isu kalau dia membunuh Nabi alaihi salatu wasallam para sahabat sempat drop pada saat itu termasuk Umar bin Khattab pun duduk di tanah meletakkan pedangnya nanti setelah lewat seorang sahabat yang mulia Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang kemudian dengan kencang dia memicu kudanya menuju ke pasukan kafir sendirian maka Umar mengatakan wahai Anas kamu akan pergi ke mana dia mengatakan demi Allah wahai Umar aku mencium bau surga ada di sana aku mencium bau surga ada di sana tinggal aku menerobos orang-orang kafir dan mereka membunuhku aku akan masuk surga lalu Umar mengatakan wahai Anas bukankah Rasulullah SAW telah dibunuh oleh orang kafir kata Anas kalimat kata Umar kalimat itu tiba-tiba membagikan semangat kami kembali dia mengatakan kalau memang Rasulullah SAW telah terbunuh syuhada sebagai syahid di medan, medan, medan perang ini maka bangkitlah kalian untuk syahid bersamanya maka kata Umar bin Khattab bersama juga dengan Muadz bin Jabal bersama dengan um, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu dua sahabat yang terkenal keberaniannya menyusul sampai kata Sa'ad radhiyallahu yang pada saat meninggal dia arsy Allah goncang dia mengatakan ya Rasulullah kami berusaha mengimbangi Anas bin Nadr dan kami tidak mampu dan pada saat meninggal ditemukan hanya potongan-potongan badannya saja yang dikenali oleh adik perempuannya Lalu Allah mengatakan 145 menjelaskan kepada kita bagi muslimin yang masih takut untuk mati apalagi mati syahid ini semua adalah ketakutan yang dimasuki oleh waswas syaitan. Karena memang orang pasti akan meninggal pada saat itu. Tapi mulialah orang yang meninggal syahid itu sendiri. Allah mengatakan 145-nya. Wa makana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man thawabat dunia dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha sanajzi syaki wa sanajzi syakirin. Siapa semua jiwa, semua yang bernyawa tidak akan mati melalui dengan izin Allah. Kita biar keluar berperang, biar berhadapan sama musuh, biar lagi dalam keadaan bagaimanapun tidak akan mati kecuali ajalnya sudah datang sebagai ketetapan yang telah Allah tentukan waktunya barang siapa menghadapi pahala dunia dia hanya ingin mengejar kehidupan dunia niscaya kami berikan kepadanya kebaikan dunia itu dan barang siapa menghadapi menghadapi pahala akhirat maka kami akan berikan kepadanya pahala akhirat dan kami akan memberi balasan orang-orang yang bersyukur 146 nya wa kayyin min nabiyyin qatala ma'hu rabbiyuna katsirun fa ma wahanu lima asabam fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya ya, yang, bertakwa yang patuh mereka tidak merasa menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh Allah menyukai orang-orang yang sabar 147-nya. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin ini doa yang dianjurkan dibaca dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat nanti bagi orang-orang mukmin yang sedang diuji. Tidak ada doa mereka pada saat mereka sedang menghadapi musuh, menghadapi cobaan kecuali mereka mengatakan ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Artinya kalau kami takut, berarti ampuni dosa kami itu ya Allah. Dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. 148 fa'atahumullahu thawabaddun thawabaddunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan 149-nya. Ya ayuhalladzina ya amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang beriman, andai saja datang kepada kalian teror, ancaman, apa saja, jika kalian mentaati orang-orang kafir itu yang tadinya memenamkan rasa takut di tengah-tengah umat Islam, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran, lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi. 150-nya. Balilladzina balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tapi ketahuilah, ikuti Allah saja. Allah sebaik-baik pelindung dan dia sebaik-baik penolong. Kita tutup dengan satu lima satunya yang Allah berfirman, "Sanulki fi qulubil ladzina kafar ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'wahum an-nar wa bi'sa mathwal zalimin." Dan akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut disebabkan mereka telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak pernah menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Saudaraku seiman, orang-orang yang mati syahid <clears throat> banyak sekali. Bisa mati di medan perang, bisa juga mati dengan cara yang lain. Sebagaimana cukup banyak ditanyakan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari kepada para sahabatnya, siapa yang kalian anggap orang mati syahid? Maka mereka mengatakan yang mati di medan perang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu syuhada umatku sangat sedikit. ketahuilah siapa yang meninggal kena penyakit perut siapa yang meninggal kena penyakit tawon atau pes dan siapa yang meninggal kena membela dirinya membela keluarganya membela hartanya maka semua itu dihitung mati syahid